Merhaba sevgili koçlar. Selamlar sevgili koçlar. 2014 yılı Koç Burcu yıllık yorumuna hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Bilinç Okuru Astroloji ekibi olarak 2014 yılında başınıza gelebilecek bazı olasılıklardan bahsedeceğiz. Evet sevgili Demet ne dersin koçlar için nasıl bir yıl? Evet sevgili koçlar e, sizin için önemli bir yıl. E, bu yıl e, tutulmalarımız terazi koç aksına doğru gerileyecek ve ay düğümlerimiz de terazi koç aksında olacak. Hayatlarında? Evet hayatlarında belirleyici önemli değişimler olabilir. Zaten koçlar için Uranüs Plüton e, etkileri birkaç yıldır sürüyor. Bu yıl da e, çok etkili olacak. Bunun yanı sıra e, koçların gezegeni Mars'ın önemli bir retro hareketi var. Karşıt burçlarında Temmuz sonuna kadar terazi burcunda Mars olacak ve e, bu aralıkta 2 Mart'la 10 Mayıs arasında da retroda olacak. Kısacası evet. Koç burcu için <coughs> çok ciddi ilişkiler, aşk, evlilik ve iş ortaklıklarının sorgulanacağı bir Evet. yıl olacak. Evet. Koç ve yükselen koç burcuna çok derin etkileyecek bazı dönemler var. Şimdi yeni ay ve dolunay dönemleri çok Evet. önemli. Evet. 30 Mart Koç burcunda bir yeni ay var. 30 Mart civarında doğan arkadaşlarımıza, Koç burçlarına daha çok etkileyecek e, hayatlarında yeni başlangıçlar olacak, yeni yapılarla karşılaşacaklar. 8 Ekim Koç burcunda Dolunay'da bir ay tutulması, ay olacak. 15 derece Koç. Bu çok önemli Koç burçları için belki yıl içindeki devam eden duygusal ilişkilerde, hı hı. iş ortaklıklarında ve birlikte çalışılan kişilerle ilgili sıkıntıların ve problemlerin sona ermesine bize bir işaret olarak gösteren bir evet. gökyüzü dönemi. Bunun yanında e, terazi burcunun e, 25 dere 25 derecesinde oluşacak olan 15 Nisan'da ay tutulması, e, 8 Ekim'de Koç burcundaki ay tutulması gerçek anlamda tutulma aksının Koç terazi kasbı üzerine gelmesiyle beraber onlara ilişkiler, ortaklık ve evliliklerle ilgili etkileyecek. Ne olacak? Basit. Yanlış giden bir evlilik bitecek. Evet. Problemli devam eden bir ilişki bitecek. Hı hı. Yeni bir ilişki başlayacak. Hı hı. Eğer hayatında bir kişi yoksa bir koç burcunun, bekar ise yeni bir ilişkiyle karşılaşacak. Yeni bir ilişkiyle hı hı. de e, flört etmeye başlayacak. Belki evlilik kararı alacak. Çünkü Uranüs'ün de Koç burcunda evet. olmasıyla beraber Koç burcunun hayatında radikal değişiklikler olacak. Yani 2013'teki yaşadığınız yapılar ve kavramların hiçbiri 2014'te olmayacak. 2014 yıla daha ziyade sizin değişimler Değişimler, yeni farklılıklar, hayatlar. yeni hmm. hayatlar. Yani eskinin bitip yeninin başlaması. Hı Ülke değişikliği olabiliyor, hı şehir değişikliği olabiliyor. Bir kısmı Jüpiter'in desteğiyle aileden destek alarak yılın ev sahibi yarısı, olabiliyor. Evet. evet, yılın ikinci yarısında Jüpiter'in desteği var. Jüpiter'in desteği hı var. 17 ee, Temmuz'dan sonra Jüpiter ve Venüs'ün destekleriyle beraber flörtler, aşklar yılın ikinci yarısından itibaren de gerçeği söylemek gerekirse çocuk yani bekar bazı Hı-hı. koçlarda e, evlenip hemen çocukta sahibi olabiliyorlar. Koç burcu için hızlı da biliyor. Hızlı da biliyor. Peki Mars'ın retro olması? Kaza. Ee, özellikle Problem, e, sıkıntı. 2 Mart 10 Mayıs arası birazcık zorlanabilir koçlar. <coughs> Birazsa Mart ayında hı hı. ve 15 Nisan'da ve 29 Nisan'da dikkat etmek zorunda Koç burcu. Eğer doğum haritasında Venüs ve Mars'ın retro değeri ise hı hı. retrograde Mars beklenmedik sorunları ilişkilerde yarıda kalan sıkıntıları e, sebebiyet verebilir. Yani koç aslında bu yıl ilişkilerle ilgili sınavlar yaşayarak tekamül edecek. Evet. Mars'ın terazi burcundaki retrosu 2 Mart'ta 20 Mayıs arasında çok etkili. E, retro Mars yarıda kalmış bir ilişkiyi yeniden canlandırabildiği gibi. Hı hı eksik kalmış bir aşkı yeniden aktive ettiği gibi bu aşkta da ileriye dönük çok da fazla bir sonuç alamayacaktır. Evet. Aslında geçmişte yapılmış olan iştir, kariyerdir, e, duygusal hayattır, ilgili varsa bazı hatalar bunların sınanacağı, imtihanların yapılacağı sabırlı bir sabretmesi gereken bir döneme girecek koç. Evet. Çünkü Retro gezegenler burcumuzun karşısında olduğunda geçmişte yaptığımız davranışları sorgular. Doğru evlendiysen, aklı başında iş ortaklıkları yaptıysan, güzel bir çocuk sahibi olursun, daha da iyi yerlere gidersin. Yanlış evlendiysen, et peşinde koştuysan, adam gibi iş ortaklığına girmediysen, hayal kurup bol para kazanacağını düşünerek işler yaptıysan kaybedeceksin. Bu kadar basit. Evet. Yılın birkaç önemli gününü, şanslı gününde e, Tabii, söyleyelim, söyleyelim isterseniz. E, koçlar için yılbaşı e, günü 31 Aralık, Tehlikeli. 1 e, Ocak e, dikkat edilmesi günlerden, gereken günlerden. Kariyerle ilgili düşüş, evet. aile ilgili ani sağlık sorunlara. Nisan başı, e, 3 Nisan, e, e, 10 Mayıs, e, 22 e, Nisan pardon. E, bunun yanı sıra yaz yazın ee, kariyerle on, ilgili evet, sorunlar bunlar. Kariyerle ilgili olabilir. Ee, yazın 14 Haziran, 9 ee, Temmuz ve yıl sonuna doğru 11 Mesela, Kasım. 9 Temmuz aileyle ilgili sorunlara sebebiyet evet. verebilir. 11 Kasım aşkla ilgili bir sıkıntıya sebebiyet verebilir. 2 Nisan hiç beklenmedik hayatlarıyla evet. ilgili gelişmeler olabilir. Evet. Ama bir de şanslı günler var. Şanslı günler de özellikle e, yazın e, oluşacak. 25 Temmuz güzel bir gün sevgili koçlar. 18 Ağustos. Aşk. Evet. Çocuk. Fırsatlar, şanslar. Şans oyunlarında küçük başarılar. 5 Aralık, 15 Aralık e, yılın Seyahat, son ayı da e, yolculuk. keyifli, güzel günler olabilir. Artı 1 Mart'ta sürpriz. Evet. 1 Mart haftası bazı koçlarda ev sahibi olabilir, ailesel bazı fırsatlarla karşılaşabilir. Önümüzdeki yıl görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşçakalın. Güle güle.